Беларускі нацыянальны вайсковы чын працягвае ствараць гісторыю збройнага змагання. Шыхты нашых ваяроў няспынна пашыраюцца, гартуючыся ў выпрабаваннях. На сённяшні час мы канстатуем, беларускае вызвольнае войска гэта фактар, які будзе мець уплыў на гістарычныя перамены ў нашай бацькаўшчыне. Сёння прыйшоў час абвесціць аб стварэнні наступнай вайсковай фармацыі палку каліновскага барацьба трывае працягнем славутыя традыцыі нашых продкаў. Жыве Беларусь!